Сон сонун сонун Сон экен э ушул жерден эле тамактанып кетели э ооба бир жакшы обед кылалы эми эмне жейсиң эй сен байпагыңды алмаштырдың беле ооба алмаштыргам сен жана сары шкафтың түбіндегі кішінекей тубаретканың жанындағы коробканың ішінде носки кидің беле жоқ ей менде баягы кире бериште эле байпак коюп коюп турсуң го ошону алып эле кийип чыгып баса бердим анан шермеде сен өзүң носкиңди тааныбайсың ал менин байпагымды апи эмне болуп тур эми эчтеке болбойт бас менин носкимден састайын деп атасыңбы турбас ақбөкен қарабөкен мен он күн командировкада жүріп келдім ғой достар түнгі сағат екіде келдім иә қырын есікті ашып шап келіп тұрып шкафты ашсам жоқ дедім дағы залға кірдім залда да жоқ қатқақ толушы мүмкін деп тұрып шарт кухняға кірді аяқта да жоқ таппай қойдым нені таппай қойдың я телевизорды телевизорды таппай қойдым ұрылар ұрдап кетті жоқ ұрылар ұрдап кетті картошка қаншадан болып жатыр мен қаяқтан білемін алло э айгүл балдар ыйлаган жокпу мынакей мынакей барып атабыз азыр о азыр мүнөттө барып калабыз кандай жакшы эле экенби балдар ыйлап атат эртерээк келгиле дейт эке ичип салалы кетип ооба болдук кетебиз азырчы эме бир нерсе сурайын деп атпаймын сенден айтчы айгерим сен чын чыпчынын айтсаң сен мени жакшы көрөсүңбү же балдарыбызды мен сенің неңді жақсы көрейін балдар жақсы көремін да конечно егер анда мен жаман көрсең анда балдарды тіге айгүл қошынаның үйіне жалғыз қалдырып кетесің да мен неге қалтырып жалғыз қалдырып кетпейсің ошол айгүл кошунанын үйүнө сен да жалгыз калгың келип атабы э жок эми эмнеге дейм дааг алейкумсалам қандайсыз жақсы жақсы бәрі көрінбейсіз ғой о көтеріліп қалғансыз көтерілдік та құттықтаймын рахмат рахмет рахмет үш жүзден баяғыда мына іштер болуп атабы ооба болот акырын клиенттер азайып калды кичине барбы бар не ичип жүрөсүңөр жумуш убагында мына азыр мамлекетке пайда кылып иштейбиз фундамент коебуз кеттик баска кетсин достар бүгүн тоғыз көл чайканасынан съемка кылдык съемка кылдык буюрса жаңы жаңы тамшылар чыгат эмне болду мына ушул ушул кишилер күлдүрөт буюрса жакында мына жастарға айтып тұрып тартсаң мындай деп веселый болып сөйлеп жүрмін жаңа кейбірі келе жатқан жерден біз жақында сіздерге аман күлдіреміз точно точно ақылда айтады Ne oldu? Ay, ay gerim kocaman tağır böyle tatlı. Gördün mü de? Anda. <laughs>